वाली है आज मैं यही पहन तो के स्कूल जाऊंगा मम मैं कजानों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं इन कपड़े में भी स्मार्ट लगता हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है दिखाना है नहीं आएगा सब तुम पर हंसेंगे तो अच्छी बात है ना सुबह सुबह मेरी फैमिली भी कितना शोर मचाना शुरू कर मैं ऑफिस जा रहा हूँ अपना ध्यान अभी तक मुझे तैयार नहीं किया नहीं तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं ठीक है बाद में मिलते हैं आपका शुक्रिया कोई नहीं पता है हमारे सब्जी वाले ने सब्जी के साथ साथ समोसे भी रखने शुरू कर दिए हैं वो एक किलो टमाटर के साथ दो समोसे फ्री दे रहा है क्या? तो हाँ, हाँ हम्म। हाल ही में मेक्सिको की एक जगह से ये कैक्टस का फल मिला है और जानते हो ये बहुत ही रेयर फल है दरअसल ये उसके फूल की कली है ना कि फल और अब देखो Presented इसके अंदर बहुत मीठा